Hello semua, apa khabar? Baiklah dalam video ini saya nak terangkan sedikit cara nak mengubah ah, bahasa utama di dalam Google Classroom Seperti mana yang kita tahu kalau kita pergi ke Google Classroom Bahasa utama ataupun bahasa default di dalam <clears throat> Google Classroom adalah bahasa Inggeris Dan sudah tentunya ada ah, pelajar ataupun ibu bapa ataupun guru yang mahukan uh, ah, bahasa ini diubah Perlu diketahui bahawa bahasa ini adalah bergantung kepada uh, setting uh, pengguna sendiri. Maksudnya kalau guru gunakan bahasa Melayu, uh, guru akan nampak, cikgu-cikgu akan nampak bahasa Melayu. Kalau pelajar tidak tukar, masih lagi akan dalam dalam bahasa Inggeris. So kalau boleh kita ubah sendiri kalau nak. So bagaimana nak ubah? Pergi ke akaun anda. Uh, manage your Google account di sini pergi ke Google account anda uh, klik data dan personalization pergi ke bahagian bahasa kat sini kita akan nampak language English United States so kita boleh add another language ataupun tukar bahasa di sini contoh kalau saya tukar di sini ke bahasa Melayu ataupun Malay dia akan tanya Melayu tu Malaysia, Brunei ataupun Singapura so kita pilih Malaysia lah kan selain <clears throat> bila kita tukar nampak tak semua dah bertukar so kalau kita pergi ke Google Classroom kalau kita refresh kita akan nampak Google Classroom dipanggil bilik darjah sekarang stream khusus, kerja kelas uh, guru dan pelajar dan umpamanya so semua di sini akan berubah dalam bahasa Melayu itu sahaja. So kalau nak gunakan bahasa lain, tambah sahaja bahasa lain. Contoh kalau nak bahasa Cina, boleh tambah bahasa Cina. Kalau nak bahasa Tamil, boleh tambah bahasa Tamil. Itu sahaja. Baiklah, semoga uh, panduan ini berguna untuk anda. Uh, so kita boleh gunakan supaya kita boleh gunakan Google Classroom ini dengan lebih baik. Itu sahaja. Terima kasih.